En mä mitään kuvaa, mut saaks mä haastatella? Joo, totta kai! Osaaks sä... kävellä? No ei! Osaaks sä sitten ajaa pyörällä? No en! No et sä sit varmaan lentääkään osaa. Osaanpas! Ha ha ha ha! Ha ha ha!